a todos, en este vídeo os voy a dar la versión de 64 bits del programa de ensamblador que sumaba los elementos de un array. Veis que ahora en Visual Studio tengo configurado la plataforma de trabajo como x64, por lo tanto efectivamente va a ser la versión de 64 bits. Cambia un poquito algunas partes del programa. Para empezar no tengo que indicar ni el modelo de programación, ni el modelo de memoria, ni el tamaño de la pila. También la manera de indicar el prototipo de la función exit process que sirve para indicar el final del programa, la sintaxis cambia un poquito. Por otro lado, cuando voy al segmento de datos, que sigo manteniendo la directiva .data, tengo ahora la suma y el array definidos como cuádruples palabras, es decir, datos de 64 bits. Recordemos que siempre se mantiene el tamaño de palabra, por razones históricas, como de 2 bytes, es decir, 16 bits. Por lo tanto, ahora estos datos quiero que sean de 64 bits. La suma inicializada a 0 y el array tiene cuatro elementos, cada uno de 4 bits. Por otro lado, en la sección de código mantengo la directiva code y marco el comienzo del programa con el procedimiento main. Ahora el, código, las instrucciones que voy a utilizar son las mismas, pero he sustituido los registros que había antes, que eran los registros extendidos que empezaban por E, por los registros equivalentes de 64 bits que empiezan por R. Por ejemplo, en vez de EAX pongo RAX, etc. Entonces os recuerdo que lo que hace el programa es establecer en el registro RAX el valor 0, que es el registro en el que vamos a acumular la suma de los arrays. A continuación, RBX tiene la dirección del array, por lo tanto, del primer elemento, el número 1. Luego RCX tiene el número de elementos del array, es decir, 4. Y a continuación comienza un bucle marcado por la etiqueta eh, que se llama igual, y voy haciendo la suma acumulada. En la línea 25 lo que hago es acceder al elemento al que apunta el registro RBX, que inicialmente será el número 1, y ese valor se le suma a RAX, que está convenientemente inicializado a 0. A continuación, hacemos que RBX, que es un puntero, apunte al siguiente elemento del array. Type array devuelve el tamaño de los elementos del array como están definidas como qwords, es decir, cuádruples palabras, en bytes son datos de 8 bytes, por lo tanto a RBX se le sumará 8. A continuación, loop bucle lo que hace es, mediante RCX, que es un operando implícito, primero le resta 1, a continuación comprueba si es 0 o no, en el caso de que no lo sea, volveremos a bucle, por lo tanto estaremos aquí atrapados en el bucle, en cada iteración se va decrementando el valor de RCX y por último, cuando RCX sea 0, continuaremos con la siguiente instrucción. Ya para terminar, al salir del bucle, RAX contiene la suma total y ese valor lo vamos a copiar en la variable suma que está en memoria. Por último, y esto también es un pequeño cambio, hacemos una llamada con call a la subrutina exit process, que es la función que permite terminar el programa. Y por último, marcamos el final del procedimiento main y también ponemos la palabra end. Recordemos que también en la versión de 32 bits, eh, después de este end, eh, volvía a aparecer la palabra main y ahora no hay que hacerlo. Voy a ejecutar este programa. Lo que voy a hacer es colocar un punto de ruptura al comienzo del mismo. Voy a darle a la opción de depuración. Iniciar depuración. Va a aparecer ahora como siempre, el listado de los registros disponibles. Ahora tenemos, por un lado, nos ha aparecido esa nueva ventana, tenemos marcada la casilla de memoria, estas son las distintas posiciones de memoria con los distintos bytes. Recordemos que las direcciones son de 64 bits, por lo tanto son 16 dígitos hexadecimales. Vale, recordemos que en la primera posición de memoria vamos a tener el valor 0 expresado como una cuádruple palabra. Por lo tanto, ese 0 son estos 8 bytes que tenemos aquí. A continuación tenemos en la memoria el array, que tiene el 1, el 2, el 3 y el 4. El número 1 es este, en, con 8 bytes también. Recordemos que al ser Little Endian, este 1 expresado con 64 bits se escribe como 63 ceros y luego un 1, expresado en formato de bytes serían 7 bytes a 0 y luego el byte 01. Y ese byte 01 es el que se coloca primero por ser Little Endian. A continuación tenemos el 2, que sería este, luego tengo el 3 y por último tengo el 4. Vamos a ver también los registros. Hago clic en esta pestaña. Ahora aparecen los registros de 64 bits. Todos ellos veis que tienen también 16 dígitos hexadecimales porque son 64 bits. Tengo RAX, RBX, RCX, RDX, RSI y RDI. Luego los registros adicionales que surgen en esta arquitectura de 64 bits, que sería el registro 8, el 9, el 10, el 11, el 12, el 13, el 14 y el 15. Por último tengo el registro puntero de instrucción, es decir, contador de programa, el puntero de pila, el puntero de base y por último el único registro que me marca aquí de tamaño mitad, es decir, 32 bits, es el registro de flags o indicadores de resultado. porque En realidad este registro también se duplica a tamaño 64 bits, pero la doble palabra superior no se utiliza y solo se utiliza la doble, la doble palabra inferior, que es la que coincide con los flags. 32 bits. Por eso tengo este valor. Bien, aquí tengo la flecha que me indica que ya voy a empezar a, eh, ejecutar mi programa. Le doy a una instrucción. A continuación, RAX, que tenía un valor basura, ahora vale 0. A continuación, RBX va a tener la dirección de memoria, el desplazamiento del array, 140004008. Vemos que efectivamente eh, lo que le he aportado es la dirección de este elemento. Veis aquí la dirección 140004000 corresponde a la de este byte de aquí. Tengo que sumarle 8, entonces estoy sumándole este de aquí, ese es el número 8 respecto del comienzo de la fila. Y como es una cuádruple palabra, estoy accediendo a estos 8 bytes de aquí. Por lo tanto, RBX está apuntando a este valor. A continuación, RCX lo que hago es que tenga el valor del tamaño del array, es decir, cuatro elementos. Entramos en el bucle. Eh, lo primero que hacemos es acumular en RAX el valor del primer elemento. RAX ahora vale 1. A continuación, RBX, veis que acaba en 8, le voy a sumar el tamaño de los elementos del array, es decir, le voy a sumar 8. Por lo tanto, ahora acaba en hexadecimal en 1, 0. Estoy en loop bucle, Miramos RCX, restamos 1, pasará a ser 3 y como no es 0, volveremos al comienzo del bucle. Estoy en la segunda iteración, ahora vuelvo a acumular en RAX el segundo elemento, 1 más 2, 3. A continuación, RBX, que acaba en 1, 0, le sumamos 8 para que apunte al siguiente elemento, 1, 8. Vuelvo al loop bucle, RCX vale 3, le restamos 1, valdrá 2, como no es 0, volvemos al comienzo del bucle. Bien, ahora volvemos a acumular en Rx el tercer elemento, que es 3 más 3, 6, que es efectivamente lo que vale. R de X le sumamos 8, ¿vale? Y ahora acaba en 2, 0, en hexadecimal. Loop bucle, RCX vale 2, restamos 1, como no es 0, volvemos a bucle. Bien, esta es la última iteración. Volvemos a acumular en RX el valor al que apunta R de X como vale 6 más 4, 10, que se expresa con A en hexadecimal. R de X hace que se le sume 8 de nuevo y acaba en 2, 8. Por último, loop bucle. Como RCX vale 1, al restarle 1 pasará a ser 0 y al ser 0 saldremos del bucle. Por lo tanto, continuamos con la siguiente instrucción. En este momento, RAX ya tiene el valor A, que es la suma de 1 más 2 más 3 más 4 y la variable suma, os recuerdo, recuerdo que estaba en esta posición de memoria, todavía vale 0. Lo que hace esa instrucción es llevar a esta posición de memoria el valor eh, de RAX, es decir, el valor A. Por lo tanto, como el valor de RAX es A y es el byte menos significativo, es el que se coloca primero, el resto de bytes siguen siendo 0 y ya hemos acabado el programa. Lo único que nos queda es llamar a la subrutina exit process para terminar la ejecución del programa. Y con esto terminaría la ejecución y también con esto terminaría este vídeo. Espero que os haya gustado.